Jestem w centrum Scottsdale od Old Town Brown Avenue, Main Street i wygląda to mniej więcej tak jakiś ciekawy konik ciekawe budyneczki wszystko niska zabudowa 23 październik 2012 roku